नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एडप प्रिमियम प्रोमा हामीले कुनै पनि मोसन इफेक्ट चाहिँ कसरी हाल्ने त यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु नै छ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ चाहिँ प्रोजेक्ट विन्डोबाट दुईवटा क्लिपलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर इम्पोर्ट गरेको छु एउटा चाहिँ माउन्टेनको क्लिप छ भने अर्कोमा चाहिँ सनसेटको क्लिप छ सो यो माउन्टेनको क्लिपलाई चाहिँ म भी टूमा लिएर जान्छु र सनसेटको क्लिपलाई चाहिँ म भी वानमा लिएर जान्छु यो माथि जुन चाहिँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईँले मोसन देख्न सक्नुहुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्छौँ ओपन गरिसकेपछि तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ सो सुरुमा कुरा गरौँ पोजिसनको बारेमा पोजिसनमा चाहिँ दुईवटा चिज हुन्छ एउटा चाहिँ एक्स एक्सिस एउटा चाहिँ वाइ एक्सिस सो एक्स एक्सिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टल तरिकाले चाहिँ लिएर जान्छ सो मैले चाहिँ माउसलाई यहाँतिर लिएर गएँ र लेफ्ट क्लिकबाट यसरी होल्ड गरेर लेफ्ट साइडमा यसरी लिएर जान सक्छु यदि तपाईँलाई राइट साइडमा चाहिन्छ भने तपाईँले माउसलाई होल्ड गर्ने अनि यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ र अर्को छ वाइ एक्सिसको वाइ एक्सिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भर्टिकली माथि र तल चाहिँ लिएर जान्छ जस्तै कि माथि लिएर जानु पऱ्यो भने तपाईँले माउसबाट यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि यसरी माथि लिएर जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई तल चाहिन्छ भने तपाईँले माउस ड्र्याग गरेर यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यसमा चाहिँ नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँको अप्सन हो के गर्ने भनेर अब यदि तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ मन परेन तपाईँले अगाडिकै जसो लिएर आउनु छ भने तपाईँले यो साइडमा चाहिँ रिसेट बटन छ रिसेट प्यारामिटर भन्ने छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गर्ने बित्तिकै पहिलाको जसरी भएर आएछ सो अब चाहिँ हामीहरू कुरा गर्छौँ स्केलको बारेमा स्केलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इमेज अथवा भिडियोलाई चाहिँ ठुलो अथवा सानो चाहिँ गर्ने काम गर्छ जस्तै कि यसलाई मैले सानो गरेँ र यसलाई मैले ठुलो गरेँ तपाईँले पोजिसन र स्केलको युज गरेर युट्युबरहरूले जुन चाहिँ फेस क्याम भिडियो बनाउँछ र साइडमा हालिदिन्छ सो त्यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो पोजिसनको एक्स एक्सिसबाट यसरी लिएर गयो वाइ एक्सिस पनि युज गर्ने स्केलबाट ठुलो सानो गर्न मिल्छ सो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस युज गरेर चाहिँ यसरी साइडमा चाहिँ लिएर जान्छ र दुइटै भिडियो एक टाइममै प्ले हुन्छ सो यो चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र म फेरि रिसेट गरिदिन्छु अब चाहिँ हामीले कुनै भिडियोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रोटेट गर्ने यसको बारेमा पनि थाहा पाऊँ सो फर्स्टमा चाहिँ मैले स्केलबाट यसलाई सानो गरेँ र रोटेसन बटनबाट तपाईँले सेम लेफ्ट बटनलाई क्लिक गरेर यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रोटेसनको साइडमा जुन चाहिँ एउटा एरो जस्तै बटन दिएको छ सो तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा पनि सेम नै गर्न मिल्छ र स्केलमा पनि तपाईँले सेम नै देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ हामीले स्क्रिनबाटै गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसमा स्क्रिनमा माउस लिएर जाने र तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसरी यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो बिचोमा चाहिँ तपाईँले एउटा गोलो खाले चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो यो भनेको चाहिँ एङ्कर पोइन्ट हो सो एङ्कर पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले यसरी लिएर जानुभयो भने तपाईँको यतातिर पोइन्ट पनि चेन्ज भएको छ सो मैले साइडमा लिएर जान्छु र रोटेट गरिदिन्छु रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टबाट मात्र यसरी रोटेट भएको छ र स्केल पनि एउटा पोइन्टबाट मात्र हुन्छ यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ यो चाहिँ रेस्टमा हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ युज गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye